армысыздар эми бул суроо мен үчүн аябай жаңы уккан кезде оор болуп аткан эми андан бери эки жума өтүп кетти эки үч жума өтүп калды десем болот башында аябай оор кабыл алдым үйдө да жалгыз болгондуктан э, эмоционально кабыл алып алдым окшойм бир сыйра ыйладым аны бир жарым саат бир сааттан кийин анан өзүмө келип кайтадан ойлондум мен ойлойм эми бул нерсе болгондон кийин биз кандай күндө дагы туура кабыл алышыбыз керек эми эң негизги азыр ушул карантин бүткөндөн кийин бүтүп да калды буюрса биз болсо календарный план баардыгы өзгөрөт буга чейинки біз ойлогон нерсен бары ишке ашпай қалды. Ә, Бізден эл аралык ә, федерация күрөш федерациясы кандай календарный планга соревнованияларды киргизсе біз ошого жараша кадамды баштайбыз ага чейин болсо болгон ушу машыгууну токтотпой залда машыкпай калдык бирок үй үйдөн деле көчөдөн деле өзүбүзгө ыңгайлуу жер таап алып эле машыгууну улантып жатабыз улантабыз биз үчүн ушул күрөшчүлөргө ойлойм залдын ичинде болбосо деле эшикте деле короодо деле үйдүн ичинде деле биз э, машыгуу өткөрө берсек болот буюрса алдыда кайсы күндөн баштап соревнованиялар мелдештер календарга кирсе ошол күндөн баштап биз дагы биздин алдыга койгон максатыбыз алдыга койгон ушул бара турчу эл аралык мелдештер ошого жараша иш жүзүндө эле улана берет албетте айырмасы бар карантинге чейинки машыккан биз залдын ичинде көпчүлүк бизде э, спаринг партнер деп коет биздики мындай контактный вид спорта ошондуктан э, сен мен ыкмаларымды жасаш үчүн э, сөзсүз э, бирөөгө жасашым керек ошондуктан азыр карантин болгондо бир аз эле бир аз эмес жүз пайызга деле алмашып кетти десем болот биздин машыгуубуз режимибиз дагы мурдакыдай болбой калды ойдогудай азыр каалаган учурда эле туруп эле үйдөн эле өз алдынча машыгууну өткөрдүк мисалы көбүнчө физика күч топтогонго ар бир менин өзүмдүн бут жагыма бел жагыма өзүмдүн э, кичине күч жетпеген жактарга басым белгилеп мен ошол жерди көбүрөөк э, мындайча айтканда подкачка кылып аттык негизи мен бир эле жылга эмес беш жылга он жылга мен ар дайым эле пландап келем кийинки боло турган жылга эки үч жыл төрт жыл беш жылга чейин мен өзүм мындай көз алдымча жана ошондой эле жазып койгон өзүмдүн максаттарым бар спорттон да тышкары азыркы учурда олимпиада эмки жылга өтүп кетти жылдырып койду бирок э, олимпиада жылганда эле менин спорттон кийинки дагы максаттарым жылды азыркы учурга байланыштуу пландарым өзгөргөн жок болгону кичине өз иретинде болбой Э, кийинирээктен болуп калып атат да ошол аралыгы бир жарым жыл болуп калды да эми мындайча айтканда олимпиада оюндары бир жарым жылдан кийин болот жана ошондой эле олимпиададан кийинки менин алдыга койгон максаттарым пландарым алар дагы олимпиада оюндары жылгандай эле алар дагы жылып кетти машыктыруучу болсун деген бул көп эле кыргызстандыктарда күтөт жана ошондой эле эң негизги менин жеке машыктыруучум нурбек изабеков менин устатым менин агайым өзүнүн болгон деңгээлин болгон билимин мага үйрөтүп мага берип ушул күнгө чейин тарбия берип жатат ал киши дагы менден күтүп жатат аркада кел аткан кыздарга жаш муун спортчулардын баардыгына жардам берет деп э, оюн айтат э, ой пикирин айтат э, мени дагы ошол күнгө дайындайт канча кыйынчылыктардан өтүп келет нурбек агайдын кылып жаткан жумушун эмгегин көрүп эле мен ойлойм да өзүмө суроо да берип кетем мен ушундай кыйынчылыктарга чыдай аламбы ошону көтөрө аламбы кыз болгондон кийин деп өзүмө дагы суроо берип кетем анан ар дайым эле агай мага ишенич берип сен аябай күчтүүсүң эрктүүсүң баардыгын көтөрөсүң ошондуктан мен сени дайындап жатам агай өзү кийин олимпиада оюндары кайсы бир олимпиада оюндары бүткөндөн кийин мени өзүнүн ордуна калтырып кеткиси келет буга чейин ушу кандай анализ жүргүзсөк ким кайсы өлкөдөн кайсы спортчу дайындалып атса ошолорго биз ошого жараша машыгып өтүп жатканда эле биз мелдеште күрөшүп аткандай кылып биз атайын дайынданабыз ага чейин менин ушул күрөшүп кала турган спортчу кандай стилде күрөшөт ошол баардыгын анализ жүргүзүп кайсы бутун алдына коет кайсы ыкманы жасайт кайсыл учурда ыкма жасайт ошонун баардыгын биз э, анализдеп алып ошол көбүнчө мага нурбек агай өзү баардыгын анализдеп туруп ошого жараша мага тактический ыкмаларды коет э, кыймыл аракетти коет э, ошол менин күрөшө турган спортчуга катары мисалы кандай стойка турушум керек мен ошодон бери баардыгын айтып келет кайсыл учурда кайсы колун кармайсың кайсы бутуң менен жыласың бул спортто деген чыгып эле күрөшө бербейсиң ошол за долю секунд дагы сен решение кабыл кылганды дагы чечкенди дагы билишиң керек да мен эң ушул айтып кетерим ушул карантинде отуруп э, бүткүл эле кыргызстандыктар ойлонду болуш керек ушул убакытты кандай колдонуп жана ошондой эле биринчи эң негизгиси бул өзүң тапкан акчаңды дагы туура колдонуп туура багытка үнөмдөп колдонуп ушул жашоодогу көз карашы дагы өзгөрдү болуш керек деп ойлойм э, мисалы буга чейин убакытты баалабаса бизге берилип жаткан мүмкүнчүлүктү байкабаса мындан кийин баардыгы э, баалайт болуш керек деп ойлойм биз ушундай э, ээн эркин өлкөдө жашайбыз ар бир инсандын каалаган иши кылса да болот ошондуктан ар бир кыргызстандыктар алдына албетте биринчи максат коюп ошол максатка туура багыт алып өзүнүн убактысын туура колдонуп жана ошондой эле эч качан өзүнө болгон ишеничин жоготпосун деп айтмакчымын карантин убагында мен аябай пайдалуу өткөрдүм десем болот көп жылдан бери эс албай жүргөн күндөр келди мага башкы биринчи жуманы мен өз үйүмдө жатып бир жума мындайча айтканда өзүмдүн комнатаман деле чыктым бөлмөмөн деле чыккан жокмун да ушунча жылдан бери машыгып келип мен кандай десем травма алып калган учурда эле машыкпай калган күндөр болчу да мындай эс алганга атайын убакыт алып э, убакыт бөлүп э, ушул олимпиада оюндарына дайынданып жатам деп мен атайын убакыт бөлүп агайдан уруксаат алып мен эс алган күндөрүм болгон эмес экен ушулку күнгө чейин мен мен үчүн мен денем үчүн баардык булчумдарыма бул пайдалуу болду десем болот кайтадан калыптанып э, менин эле ошондой эле көп ой басып жүргөн ойлорум өзгөрдү э, буга чейин ушул бир эле максат деп э, өзүм алдыма койгон максат менен келаткан болчу экенмин ошол эле учурда жашоодо баалуу нерселердин маанисин сезбей сезбей келген нерселерди да мен азыр ушул карантин убагында сездим десем болот да көп нерсени түшүндүм ушул убакыттан пайдаланып ойлондум эс алдым кылбай кылынбай калган жумуштарымды бүтүрдүм көп нерсеге убакыт бөлүндү деп айтсам болот мен баратканда любой эле жерде мындай мени агай айтат лидер деп анткени буга чейин ушул аялдар күрөшүндө чоң жетишкендикке жеткендер аз болгон ушул дүйнөлүк чемпионатта алсак болот чемпионат азияларда көрсөтүп келген бирок ушул дүйнө чемпионатында көргөзгөн эң биринчи чемпион болгон мен болуп отурам эң биринчи чыккан адамга ар дайым кыйын болот ал адамдын аркасында келаткан адамдарга элүү пайызга десем деле жеңилдик да ошондуктан аркамда келаткан спортчулар колдонуш керек да ошондуктан мен ар дайым эле айтып келем биздин кыздарга спортчу кыздарга мен жетишкен ийгилик алар үчүн бул жөнөкөй эле болуш керек да алар мен бир жолу дүйнө чемпиону болгондон кийин алар бир жагы эле төрт беш жыл э, улам сайын чемпион болгонго мүмкүнчүлүгү бар болгону ошого ишенип ушунча мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берип атат мамлекет тарабынан түзүлүп берип атат э, бир гана туура убактысын колдонуп эле ушул туура жумуш менен кетип баратат туура багытта кетип баратат ошол эмгек кылып келаткан өздөрүнүн э, ушунча күндөн бери ушунча жылдан бери талыкпастан эмгек кылып келатышат болгон өздөрүнө ишенип эле э, ошол эл аралык мелдешке чоң ареналарга чыкканда э, өздөрүнө деле айтам да силер экинчи үчүнчү дегенди такыр элестетпегиле деп бир гана алтынды элестеткиле деп айтам анткени мен ушул спортто жүрүп мен кыздардын деңгээлин көрүп ошолорго жараша мен өзүмдүн ой пикиримди айта алам да и бул бүгүнкү күнгө чейин дайыма айтып келем менин аркамда келаткан кыздар ушул айсулуу тыныбековадан да ашыш керек